Kauli ya serikali imetolewa bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Dr. Stergomena Tax, ambapo amesema mapigano hayo mpaka sasa yamesababisha vifo vya raia 135 na wengine zaidi ya elfu moja kujeruhiwa. Hadi sasa hakuna Mtanzania aliyeripotiwa kuathiriwa na mapigano hayo. Namshukuru sana Mheshimiwa Balozi wetu Silima Kombo Haji kwa kuhakikisha usalama wa raia wetu nchini humo na raia wote kwa uvumilivu mkubwa ambao wameuonesha. Serikali inawahakikishia Watanzania kuwa inachukua hatua stahiki kwa kushirikiana na nchi jirani, jumuiya za kikanda, Umoja wa Afrika, uh, Umoja wa Mataifa na taasisi zingine za kimataifa ili kuhakikisha kuwa Watanzania waliopo nchini humo na raia wengine wanakuwa salama. Aidha, katika hatua nyingine, shughuli za bunge zimeendelea ambapo waziri wa nchi ofisi ya Rais utumishi na utawala bora George Simba Chawene amewasilisha bajeti ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2023 2024. Bajeti ya mafungu yote yaliyo chini ya ofisi ya Rais Ikulu na ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora imelenga kuwa na utumishi wa umma unaotoa huduma bora kwa haraka na kwa staha ukizingatia katiba sera, sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika kujenga imani zaidi kwa wananchi na kuendana na kauli ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliyoitoa tarehe 22 Aprili 2021 wakati akilihutubia Bunge. Baadhi ya wabunge nao wakatoa maoni yao kuhusu bajeti hiyo. Upungufu wa rasilimali watu kwenye sekta ya afya ni mkubwa sana. Watanzania sasa hivi tupo, asi, tupo milioni sitini na moja na laki saba na kitu kwa mujibu wa sensa ambayo imepita. Tuna upungufu wa zaidi ya wafanyakazi elfu themanini na mbili kwenye sekta ya afya. Lakini pili, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna kitu nimekuwa najiuliza, ajira tunazoziona hapa, walimu, huduma ya afya, hivi ajira za TRA mnazitangaziaga wapi? Ajira za BOT mnazitangazia wapi? na we want to see them. Ajira TANESCO mnazitangazia, tunataka hata zile ajira kubwa tuone watoto wa maskini wakienda huko kwa sababu wamesoma. Kelele zilizoko huko ni kwamba wanahisi zile ajira ni za watoto wa viongozi, sio za kwao. Tuone zikitangazwa wazi, huo mfumo uwekwe kwa uwazi. Hawa viongozi, nimefurahishwa sana na utumishi, kitendo mlichokifanya juzi cha induction course kwa wakuu wa wilaya, wafundisheni kwa sababu mtu anatoka sehemu hajui majukumu ya mkuu wa wilaya, hajui majukumu hata ya wale anaofanya nao kazi, anasheaje teamwork inakuaje hapo. Na kwenye sheria yenu namba nane ya elfu mbili na mbili kanuni zenu za Septemba elfu mbili na tatu mmeongelea kifungu cha 65 teamwork. Sasa public servant maeneo mengi unakuta wengine wanafeli. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV.